Hello，大家好，欢迎你收看《泰有绝招》。今天呢，呃，这是张涛，然后我们一块儿给大家演示什么是自由搏击或者站立格斗或者欧式泰拳的拳法。给你讲讲拳法，因为我很多网友去问。首先，它的方法呢和呃拳击或者说别的格斗术的拳法不大一样，因为涉及到有的时候我们要被打肘，有的时候被打肘，所以你手要拿的稍微高一些。这是跟那个拳击它可能放在这个位，手放在这个位置是不大一样的。因为拳击具体我们。 很多人没有练过拳击，包括我实际没有练过拳击，所以说我告诉你的是站立格斗的方法。那那首先我之之前讲过站姿呢，我是从前的，我不是侧面的。然后呢，那我要打的是直拳，直拳，然后直拳，后手直拳，cross。然后你每拳看下巴，我的下巴都要藏到肩膀里面，下巴藏到肩膀里面，直线出去，下巴藏到肩膀里面，摆拳，摆拳。 弓摆拳可能跟拳击不一样，我不知道拳击是不是这样啊？因为你看我的脚尖，注意我的脚尖，我打摆拳往前一点，我在摆拳的时候，我要用腰去转，腰去转包，但是我的脚尖没有转，因为你脚尖如果转过来的话，容易他低扫我。 容易他低扫我，或者也容易的是脚尖转过来，我没有办法踢出右腿了，因为我的身体拧过来了，我要把我要把身体转回去踢右腿，它有这么大的一个时间差，所以很难去踢上，所以你的脚尖不可以转，要靠你的腰去转，直直摆，我再打一个直直摆，来一遍，直直摆摆拳，然后勾拳，勾拳一样，勾拳一样，勾勾拳，勾拳，你可能看我的动作，如果你学拳击，你可能说这货。 做的不对，因为我们站立格斗它跟拳击的动动作真的不大一样，不大一样，而且很多时候拳法在打组合的时候，你不能做标准了，因为你做标准了，你没有办法踢腿了，就是没有办法做特别，比如说打左直右直左摆右腿扫踢，看一下这个思路，往前一点，左直右直，如果打标准左摆勾。 标准弓，小提可能距离不够，那所以有的时候我要用的是不是全锋去打的，有的时候我用大我用手的内侧，因为我要保证一个足够远的距离。再来一遍，弓弓弓，可能你看到是这个动作，为什么？我我这个手不是想被他造成伤害，我只是为了我转体身体平衡做一个做一个动作，再防一下做一个动作，我只是让他护头护一下头，护一下头，实际我要做的是踢腿，我要打破他的平衡。 我要打破他的平衡去踢腿，我要把他身体往这边走，嘣，他没有办法防守，可能是这样的一个作用。所以说很多时候，呃，我们的拳法并不是要对，要对对方造成伤害，然后再继续演示一下，他还有之前讲过的 overhand right，打轻一点，嘣，直直接打过去，嘣，overhand right，嘣，overhand right，他是从上往下打的，你可以回去看之前的那期，然后身体摆拳，身体摆拳，来换个方向。 身体摆拳，八八，身体弓，骨头弓头，身体弓，身体勾拳，弓从这儿打，好吧，这是不一样的。来一个身体摆拳，身体勾拳，然后呢，这是他的拳法不一样。好，这就是这一期，希望你喜欢。